一月二十五日，周深的最新单曲《望》正式发布。作为华语乐坛最炙手可热的 Vocal，周深现如今的地位自然不必多说。新歌上线不仅引发一阵骚动，更是惹来大量网友前排围观评论。首先，我们简单聊聊《望》这首歌，和周深以往的作品有些许相似，在声音的处理和情绪的填充上都秉承了一贯风格。 但是伴随编曲的不同，整体的感觉会更加有力量，而且是那种蕴含着希望的力量。不得不说，周深在这方面确实厉害，他总是能够完美融入到歌曲的意境里，将创作者想要表达的东西激发出来。对于一名不怎么参与创作的 vocal 来说，能够做到这一点非常了不起。 虽然属于基本操作，但依然碾压了绝大多数所谓的歌手。周深确实是一位值得培养的顶级唱将。不过老粉应该都发现了，随着新歌的发布，周深打工人再次被实锤。二零二一年还没过一个月，他竟然已经发了五首新歌，这效率足以横扫大部分同行。这份成绩一方面体现出周深的工作卖力。 另一方面，其实也展现出了周深在圈内受欢迎的程度。因为仔细观察周深在最近发布的歌曲，就会发现，基本上每一首都属于 OST 或者活动推广曲。投资方肯定不会做赔本买卖。既然都愿意选择周深，自然就意味着他具备这个商业价值。换句话说，这是市场对于周深的肯定。 不过相比这些，有两个重点更值得关注：一，切勿操劳过度。周深打工人的身份早已经没有什么争议了。二零二零年大环境如此恶劣的情况下，都能演满一百场，发布三十多首新歌，足以看出他的努力。但这个频率怎么看都有些过高了。没有人会是铁打的，周深也不例外。 能理解周深的团队想要在巅峰期让他多接一些活，但是大量 O S G 加上晚会演出，此外还有各类综艺节目的录制，这工作量明显有点超负荷了。这对于周深本人而言，或许并不是什么好事。一切还是以身体为主。二新歌望成为转折点，开启全新标签。一直以来，周深不会写歌都是很多人诟病的点。 甚至不少网友表示他不配走到这个高度，但事实上周深并不是完全没有原创作品。早在2018年发布《可他爱着这个世界》的时候，就有网友发现作曲一栏赫然写着周深的名字。而这一次新歌《忘》的创作里，周深罕见参与了和声编写的部分，虽然并不是全部独立完成，但很明显已经有了这方面的意思。 如果以周深的唱功和嗓音为基础，之后再加入原创的标签，后续发展恐怕会不可限量，成为华语乐坛新的新晋音乐人也只是时间问题。所以非常期待周深独立创作的歌曲诞生，从词曲到编曲，甚至是音效处理，相信一定会非常惊艳。一个好的歌手必然会有独属于自己的音乐理解和想法。 等到那个时候，周深将再次绽放出光彩，让我们拭目以待吧。你有听过周深的新歌《望》吗？以下有周深《望》的链接。对了，也别忘了订阅我的频道哦。我们下期见。